assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jemaah barkan don kun kinaran barkir ka cerku bayri youtube channel wanda wa dir video zora kirka cerku kubai am insyaallah dai run video zo dan der ganari ce semat samat karin ga kai mas ta kan tin borma bana am udah bor gini kuas sembu ni kan man ti borma bana da inshallah dai bor borma bana da ma dum bay kan store wana inshallah play store din sam play store wad way gine dai kada din bana am inshallah dai kun ari ce ban se fonda kan borgin sambu ko ga a chandi gorandir mobara am kan tin borma bana am insyaallah udah gini ya, banam nah, ya, di wona mat kan ಆಗಿದ್ದು ಕಾಯಿ ಮಸ್ತಾದ್ ನಿಂಗ ಬಾ ಕಾಯಿ ಮಸ್ತಾದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಯ್ದ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ದ ನಿವ್ರ ಗನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓರ ನಿಮ್ ದುಗದಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಬು ಕಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬನ ಆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ದ ಈ ಕಡೆ ನಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರುವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓರೋ ಇರ್ಮ್ ಕೊಯ್ಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೋಗ ಆರಾಮ್ ಸರಿ ಎಂಡೈ ಡೈ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಸೆ ಆ ಬೋನೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಬೋನೆ ಕರೆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಂಗೆ ಹಾರೋ ಸಮರ್ಸೆ ನೋಡಿ ನೋಗನ ವಾದುಲ್ಕನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೈ ಫೋರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋರೆ ಮುಖನ ಸಿಕ್ಕಂತೀನಿ ಮಾರು ಲೋಚ್ಕು ಕುಲು am to inshallah wadai sanot kin ka jaban sanot karin te kai mastar gorandar mubarak mantinda boro ibene handu borom bana wal jiro nim bana ya cine dini am inshallah wadai sanot karin goinda cine war ganda browser browser kin gon mubarak anda wo pyramid browser and chrome browser browser ku kan dai libat libai kan go goida am inshallah wadai dum furara sanot kan goinda cine wo goida chrome browser sanot kan goinda cine furara cine am inshallah wadai ngi dina ku ga hantumu dai nim ko hantumu wondo dango wondo inshallah wadai sanot kan go yawo inshallah da sanad kan gonga di hantumo nan godo da cin sanad kan gonga di inshallah re dinna dinna bon kare awo sanad kan gonga da ginno fona kan ngir ma antum am to inshallah re antum download kai master no water map inshallah da ikanda sai and ga antum download kai master no water map inshallah da sanad kan gonga dir wana ya yawo am sanmat kan gonga dinga na girse nango acin inshallah da sanmat kan gonga di acin ngono anodi ni am inshallah da ngono hantum an sai nango mo ba charwa gari ni inshallah wadai samat kanu wadai on ga hantu munda inshallah wadai na hantu macin dedina karyawo am to dina kara kin inshallah wadai akan ne sai mon dama daga yawo kin inshallah wadai samat kanu goma da kin ngidi ngani asintina wana ne ngedi sintina ne inshallah wadai ingidi ne kai master pro app inshallah wadai sanmut kanu ngedi to inshallah de ingidi hinkanta nango kai master pro mod mod apps app inchallah o desal a kan wona cin dingana download toon to toon nango wona inchallah o desal mon kan wona de hinkanta ɗo am to inchallah o ɗay ɗon noon ko hinkanta asal mon kan wona yawo ɗay am to inchallah o wani ɗi aka ne zaman ma tin sanu matkan ngi da insha Allah da dai cin ka gana ngi dinan nango nan go rai han tum download insha Allah da samat kan ngi da download kai master pro apps insha Allah da samat kan ngi da cin wodini han tum download insha Allah da din can di ka ganna mo sanu matkan ngi da cin ga wana ila iba ila barai no kai i han tumara insha Allah da samat kan ngi da cin ngi di ka ganna cin ngi di ngi ne ayo ganda sanu matkan ngi da cin am to inshallah den okay am tum download day day nim loading karachi ne am to din loading kar inshallah da ya kai sai mon ma dan yawo kin inshallah da den ya kin di kan gan ko ni gidi nango mo yega tum download ko inshallah da din mo karawar sanwar kan go ya kin nigi dinge yana kai kani sai inshallah da download dinga dinde no ni so bai kar a koito na ke kana sai no kan giga gorandi ha ah, inshallah woni gidi nango mo download ni an tuma mango whatsapp no gidi ngena inshallah sare sare mo kan woni a cikin di kai master wani ya ani ah, gidi ngena inshallah sare mo kan woni a cikin ni ka ganda yawo oh. ni dai ya kulle labarai don insha Allah da salmat kan gomi dingana makarno da am to inshallah wure ndi na ngoy ni yignan ma sambu san kan go ndi ndi di ageng tekene wona nga samu nangom to din di nango ine inen sénégal sambou ligini ka nango application fogo nango kam inchallah waɗa bod munode ni sine boron bana am inchallah waɗa sarmade kan gogodi application o irma application ce Naam, ara Mansur Dais ama ile application naingeno bagumo. inshallah da sanun karin goda application an gana nan am pendi help inshallah da ga linko gi san sai description am ngum bobo su do play store san mut kina chance da inshallah da din furara kan sai mon madanga ya wacce din furo ko gina tala no wanda kikande amdin furo kana go inshallah wadai sanut kan go ngidi yawo agin tengo zani kani kan se kai masta sanut kan go ngidi da am inshallah wadai dinna hantum kai masta non dina chene no dini am inshallah wadai sanut kan go ngidi yawo dina hantum na kai masta din sambu dina kari kanda se inshallah wadai ngana go chechi kanda amto inshallah da dinga dinga na ka da nge borin kawo ma me kai mastano sarmat kan go ngodi yawo wona nge borin kawo ma me kai mastano sarmat kan go ngodi inshallah de sarmat kan go ngodi akine din kar furara akine a dana karfura rakin insha Allah da dinga dinga na in masta in ke sala labarai insha Allah da dinga ma gorandi in ga dinga na kan ga gorandi na nan a sey bogi zo kan go kana nan go sai mun kan ci ya wato tilo insha Allah da na gorandi a kine derima kan ma download wodi irgandari mo bara se wodi service ba mo yiga download ko inshallah da salman kan inshallah wodi ne kare ga ne sai ma download to inshallah wodi din ka harani gidi abun koy kan gara kai master salman kan wodi ya ne am to inshallah ɓe nan gon te video ade tene kanni ga ba video ade tene bobu gon kan ga te bo kan kan cin ga ba dai ga te nun wona android do kam tin da nan hin fandu uh, computer am inshallah ɓe samat kina ci sedam am to madal madal nan gon ka to video ga ma video do kanin nim sidin yan ma kamar yawa da sambe sai wadda nogin cabir sai kan video zone gogo maka ni wadda nogin cabir sai video zone ta yi insha Allah a irga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, kare ni kyar ku bai wani video sai fora musu dinya mara wani ya kusa na yi mustafa ah, kare ni kyar ku bai wani video fora